e vin a dona na soleira douro. O vento nas súas tempas aniñaba, al cipreste de chama, sacro lirio. Aquela vin a quen amei na terra, e cuxa branda cabeleira outrora enxoitou na faterna a miña fronte. E volvín a escoitar a voz amada, aquela voz que ende xa máis ouvira, sen sentir a presenza do infinito. Lene tenro, infinito pequeneiro, que cabe nunha vagua de agarimo, Hermos poboa e coroa estrelas. Dixo o meu nome, e nos seus beizos era formoso polo amor con que o dicía. Alma de espida luz, cristal enxebre, nobre freixo de clara sombra doce, en cuxa ponla o corazón cantaba. Deume a súa man, e o mesmo que no cume da semana. Felices polos agros, tempo de flor, calcamos margaridas. Así, con leve pranta sen raigaña. Todos de amor, sen magua, nin saudade. Fomos de estrela en sol por azul senda. Alma gloriosa, escintilante espírito. Xuntos prende xa máis espazo e tempo aos nosos pés despoxos xa, vencidos, sobre o meu corazón, pomba pousada, ti, novamente e finalmente miña.